Sì, è come ci ha pensato già il maestro. Today I would like to wish a very, very, very, very happy 55 birthday to Laura Dern, la nostra mitica, insomma, attrice di feticcio del maestro. Uh, sì, grandissima in tutti i ruoli in cui ha recitato, in particolare per questo ho messo l'immagine del profilo con David Lynch con la mucca perché quella era una foto e faceva riferimento al fatto che David Lynch firmò la, voleva insomma fare una petizione affinché lei vincesse, vincesse l'Oscar per, come miglior attrice protagonista per Il Land Empire, in effetti non, non aveva tutti i torti. Devo dire, io non l'ho vista in altri film al di fuori di quelli del maestro, ma in quelli del maestro confesso effettivamente è una grande attrice per tutti i ruoli, in Velluto Blu, in Wild at Heart, insomma appunto in Inland Empire che effettivamente credo sia proprio una delle più grandi performance di tutta la sua carriera, se non la più grande performance, e poi ovviamente il ruolo di Diane in Twin Peaks. Quindi che dire di lei, eh, grandissima attrice. E se avete visto dei previ all'inizio del video è perché eh, l'anno scorso dedica i due pezzi, uno da Wild at Heart di Angelo Badalamenti che e Dark Spanish Symphony, di cui consiglio anche l'originale perché è veramente straordinario, e poi eh, Mysteries of Love, che addirittura risale, mia interpretazione che risale a novembre 2020, comunque Mysteries of Love, ovviamente cantata da Giulia Cruise e sempre composta da Angelo Badalamenti, tratta da Velluto Blu, e quindi non credo di poter aggiungere altro su di lei, penso di aver detto tutto. Eh,